Bom dia! Hoje esse vídeo de review vai ser sobre óculos. Óculos que não são de paintball. É, não. Enfim, uh, vocês viram esse, esse, esses óculos né, em um dos meus últimos vídeos. É, são da Smith Optics né? e são, são, são óculos balístico. Não são de paintball, são balístico. Por ser balístico, Elis aguenta tiro de paintball com certeza. Peraí, peraí, peraí. Eu falei Elis, não. A Lens aguenta o tiro de paintball com certeza. Quando eu usei eles, eh, eu não tinha testado, tá escrito no manual que não é feito para paintball, mas eu usei mesmo assim. Uh, ah, a usar eles, o conforto, vocês não têm ideia. Eu deu vontade de jogar fora minha AI4 na hora é muito confortável, muito leve. Você não sente, você não tem, parece que não tem nada. Agora, o negócio que precisa testar, né? Com certeza, aguenta o tiro de paintball, já falei. Mas eu pesquisei sobre esses óculos e eu achei vídeos sobre óculos balístico de outras marcas. Ah, o problema é sempre o mesmo. Dois, dois caíram. A armatura ao redor da lens é, sai com um tiro de pente. vou deixar é alguns links na, na descrição de, desses vídeos de teste e Nesse vídeo eu vou fazer meu próprio teste, ver se aguenta um tiro de paintball e depois de first strike, um pouquinho acima da, da cronagem para ter certeza. Então é isso. Nem aguento tiro de paintball. O bom disso é que nem vou testar as fast track, vou guardar elas. <laughs> que não vou gastar essa porra que custa uma bica. Mas é... É isso. Por favor, não usem esses, esses óculos balísticos para paintball. Não é feito para isso. O vidro, a lens, vai aguentar o tiro. Mas não é só uma questão de lens tem tudo que tem, tudo que está ao redor da lens. Não aguenta, não é feito para isso, não usa.